È nata nel 2014. Nació en 2014. Grazie all'iniziativa. Grazie Gracias a la iniziativa dello Sticos de Asociación Chizzo, che mi preguntarono di sì, che Rias un mural in San Gavino in memoria di un amico mutuo che si chiamava Tiso. Él era cocinero, andava a porto del mondo e murió di una grave enfermedad. Entonces, todos mis amigos y la comunidad pensaron dedicarle un mural, no un retrato o algo específico, sino un mural para recordarlo. Les dije que sí y en el verano de 2014 hicimos el primer mural en la plaza que ahora se llama Piazza Schizzo. Hice un mural dedicado a los emigrantes, viajeros, el territorio. Empecé a pintar en Inglaterra, me gradué en Cerdeña, trabajé como, eh, como, educador profesional en un centro de salud mental y en un centro social. Enseñé una escuela de formación profesional, fundé una escuela de cómics. También fundé asociaciones Entre ellas el famoso Consejo eh, de la Juventud, el primero en Italia, junto con amigos gracias a un proyecto municipal. Así que hice un plano de acción y fui a Inglaterra. Elegí una ciudad que no era Londres porque no quería stare nel caos londinese e quería dedicarmi a eso. mi mudé a, Leeds, a Leeds, en Yorkshire, mi matriculé en una università, y estudié inglés durante due anni e mezzo, e luego empecé a viajar, vivi un poco in, en Tailandia, luego en Australia durante due anni e mezzo, quasi tre, dove perfeccioné l'inglese. Empecé así mi carrera. En Inglaterra empecé a pintar sobre lienzo y a vender mis primeras pinturas y a trabajar con las galerías. Hay muchos artistas. He aprendido tanto de pintores, ilustradores caricaturistas. Cuando era un niño estaba enamorado de Andrea Pacienza. Me gustaba Klimt también. Y los clásicos como Picasso, Monet, Mondrian, no tenía una predilección muy fuerte. En todo lo que veía encontraba algo que me interesaba. Tuve algunas preferencias en pasado, ahora lo que me gusta es lo que estoy haciendo en este momento. Pongo toda la pasión en eso, la alegría de hacerlo, porque además de ser mi trabajo, también es mi pasión. Disfruto haciéndolo y no puedo esperar para hacerlo. Esa es la gran ventaja de hacer algo que te apasiona. Sí, empecé en los Estados Unidos y en, eh, Australia. Hice algunos eh, en México, en India, en Costa Rica. En los Estados Unidos hice algunos en Miami y Los Ángeles. No necesariamente. Para mí lo importante es pintar, en el sentido de que la prioridad es que me gusta hacerlo. Puede ser un proyecto social como un cuadro hecho en casa porque me gusta eh, la idea. Los murales es importante que tengan un valor social porque lo tienen, te guste o no, se convierte en arte público. Il primo mural fue acogido a livello comunitario de maniera positiva perché nasce in un periodo en el in San Gavino, in Sardegna, incluso in Italia e in, en todo el mundo hubo muchas crisi economiche, pero anche crisi di ganas di fare algo con energía. San Gavino sempre ha sido un centro molto attivo, tanto dal punto di vista del carnaval come de commerciale. Yo eh, crecí en un pueblo con tanta energía. Los que me precedieron hicieron cosas que me parecen fantásticas, hermosas. En mi opinión, en esos años desde que me fui, históricamente desde 2002 hasta 2010-2012, eh, el pueblo se arrugó, se envejeció, las tiendas cerraron. Económicamente fue muy, muy mal, pero luego hubo eh, una explosión de energía, de deseo de hacer. Todo el pueblo participó. En la primera inauguración contamos casi 2.000 personas. Organizamos un concierto con cuatro artistas, músicos, todos los amigos asistieron. Fue una celebración comunitaria primaria. Así que al año siguiente quisimos repetirla y lo mismo sucedió de nuevo. Luego, después del tercer año, se convirtió en algo casi mensual. Yo ya había ido, pero los veía seguir creando murales sin parar direi que la maggior parte a la mayoría de gente le gustava come iniziativa, eh, erano hermosos, sempre erano mejores de, de lo che había antes, también eh, estaban uh, eh, muchas críticas. Cuando haces algo nuovo, che può essere ser cualquier cosa que haces a cioè, partire ah, de lo nuevo, existe el riesgo de non no salga bien, haces un salto al vacío dove tendrás la opportunità di fare qualcosa che quizás non guste. Existía la necessità di animare a la comunidad, de decir, puede hacer algo, incluso si no hay dinero nel municipio, incluso si la tiendas se sta cerrando. Si queremos hacer algo hermoso para la comunidad en sí, podemos hacerlo. Realizamos murales para niños, para la comunità. Stavamo dando importanza al deseo de hacer el mensaje positivo de lo que se puede hacer en el futuro, cuando ya no estemos aquí. Me gustaría que los que nacen ahora o dentro de 8, 10 eh, años piensen en nosotros y digan, quiero hacer un mural que me recuerde a un artista porque a los niños les gusta. Es mejor vivir en una comunidad proactiva que en una ciudad muerta donde no pasa nada y todos se quejan y culpan al municipio. La comunidad es la unión de todos. bueno, para mí personalmente es suficiente continuar lo que estamos haciendo. Estoy intentando hacer obras cada vez más bellas, cada vez más importantes y por eso también lo estamos haciendo con una cierta conciencia hacer algo bello, no hacer las cosas bien para hacerlas como sucede en otros lugares donde todo el que quiere pintar viene a pintar, no en Sangavino. Así que solo buscamos artistas que han alcanzado la madurez artística, que estudian, que se formen en casa en lugar de experimentar inmediatamente en las paredes. Es bonito, pero también en casa no está mal. El arte público también es una responsabilidad, así que es bueno dar un mensaje. Pintan paredes en San Sangavino los que se lo merecen, los que han alcanzado la madurez, los que tienen una madurez artística, técnica, cioè, pero no todo el mundo, aquellos que nos gustan, aquellos que creemos que aún tienen que aprender no están invitados. De estudiar, de dar tanto acceso al, al estudio antes de la producción. Un momento de enriquecimiento técnico y cultural que eh, una cuenca que debe ser alimentada e entonces hay un momento in cui questo este deve debe producirse, exportarse. El lado artístico è questo. Uno che mira a questo mondo, in mia opinione, si él quiere convertir esta pasión en un lavoro, è meglio cominciare a studiare, non dejar di aprender a experimentar e migliorare, mejorar.